秋限定でですね流しそうめんをやられているということなのですいませんお願いしますウェイドン何秒間隔ぐらいでじゃあ20秒でお願いしますあの次のターンから10秒でもいいですかだんだんバトルモードになってどうもサムライティングのお時間がやってまいりましたマックスギです本日はこちらベゴンカワー のそばにも川意味ありますねそんで改めまして、えっと、本日はですねこちら埼玉県は長瀞町というところにあります調整館さん長く生きる館で調整館さんというもんですけれどもそちらでなんとこちら夏季限定でですね流しそうめんを やられてるということなのでこちらで今日はサムライイーティングしちゃおうかなと思っておりますでいつもの感じとちょっと違いまして今回はグルメ会なんですけれどもグルメ会プラスエンジョイ会なんである程度の量は食べるんですけれどまあ食べるの半分話半分ぐらいになるのかなっていうイメージですマック鈴木の夏休み企画という今回はちょっと緩いというかせっかく日本に生まれて日本にいて日本には春夏秋冬ありますので夏こちらをテーマにちょっと なとそういう感じでございますジャパニーズ様マー <laughs> じゃあ早速行ってみましょうかこんにちはこんにちは元気ですねこちらなんですよこちらこちらでほら見てください夏季限定で流すような調整感こちらですねちなみに結構人気があるお店さんみたいですね、はい、ドラクエ3の発売日ぐらい並んでます <laughs> えっとあカメラああレッツインティング あ違うあ忘却してたパターンはい忘れたのを思い出したパターン楽しいっす、ね、楽しいいや楽しいと思ってない俺わかる <laughs> 俺はね T さんゴリちゃんがね楽しいと思ってないのわかるもう一回やっていいっすかじゃあ楽しレッツーィング夏休みスペシャルそれでいい <laughs> 一応ざっくりとなんですけれどもこちらの、えー、流しそうめんにはこんな薬味ちゃんたちがついてまいりますわさび生姜かな、えー、天かすレモン大葉、えー、ネギにめんつゆとこういう感じでございます、はい、でこう流れてくるのをペペッタってペラペラボンはいいいですかもういっちゃってじゃいただきますすいませんお願いしますどこ人生初なんだよあそうなんですかはい はいお願いしますウェイドーンシェイマジっすかマジで無限にいけるこれマジで無限にいけると思うこれやべえそうねこのペースの間に僕が何か気の利いたこと言えばいいんですよね <laughs> やっぱ夏ですね日本の夏いいですねうんおきたきたきたきたおいおいうめえなこれあのなんていうんですか基本的なセットっていうのは時間決まってるんですか この流しそうめんってへえ時間時間で決まるなのか量なのかもう食べおえいおえいおえい危ねえすごいいいタイミンで流れてくるこれある意味勝負かもしれないですねうんじゃあこれ食べただけ食べていい感じなのかな普通のやつってちょっとそちらの説明の方はちょっとあのそちらの方にちょっと、はい、 ゴリちゃんがね、はい、 <laughs> 今ちょっと一瞬ワオって思った絶対俺が俺がおっとまあまあでもね落ちたやつもしっかり取れるように下に置けるねしかも水がねちゃんと溢れてこうびちゃびちゃならないというかこううんこれこうするのもありですよね全然いけるわこれ ていうかうめえなうん合いますよすごいうんめっちゃ合います大葉マジで超うまいこれ、しかもこれ器もほらいいじゃないですかこの感じほんだあだいぶネタですよねもう本当童貞なんですよ 回失敗したらだけちょっと丸だけの考えですけど、サ今回はこういう感じで、基本でもサマリはこういう緩い感じではい、来るよね。たまにセミとか流れるかもしれない。おかしいでしょ、セミ来たら。おしゃ、なんか俺一つ思ったんですよ。これあのどういうやり方が正解か不正解かわからないんですけど、ちょっとね俺的にこれ卑怯なんですよね。 もう絶対だって乗れんじゃん100点じゃんこれもうもうなんかもう完全に自分のこと好きな人がいて分かってて落とすみたいなそんなのつまらないよ人生やっぱもうね俺ここに来るまで箸出さないからここに来るまででも2回ともはっ、い、 <laughs> やめよやめよやめよゴールキーパーのいないあの PK しよう、うん、それだけ <laughs> っていうかあのそうめん流しそうめんって皆さんやられたことありますないですよねあんまりあんまりこう身近にないというかなんかまあテとか、まあ、何かで見たりはしますけど、体験するのはねはーいスイッうえいあ別にハサミあ、サミじゃねえ箸をこう割らなくてもいいんだなこれ受けてもいいんだなうん えっ、ー、とまあ、この前の白馬ですねあのお祭りが一番っぽかったなあとねお墓参り行きましたお墓掃除とあとは川あの千葉にちょっと旅行に行きましたね <laughs> まあ今のはまあセーフでいいかなでもこれ実際実際これこのちゃんと取れるんですかみんなこれここどどうでもこれ分かんないですよねこれ結構むずいっすよ 他のお客さんね他のお客さんって結構振りこぼしたりとかっていうの多かったりしますそうですね売れなかったりしますねじゃあマックス誰ですかマックスさんが下手なだけですあよかった往々にして難しいですですよねこれ結構難しいと思いますよ本当に熟練の技うんうまいなこの薬味がまたいいですね 生姜ですねはいネギと大葉さんまあ全部まだられてないえー、僕やっぱ今のところ大葉ですかね結構高層系好きなんだよ、うん、ここはね と食とエンターテインメントをこう合わせたというかお子様連れなんかもいいんじゃないですかねこれ相当楽しいと思います子供って絶対楽しいと思いこれ少しだけ出していただくペースを上げていただくのと可能ですか。可能でございます。マジですか。腹何分ですか。 今まだ食べてないですね何も <laughs> 朝起きて歯磨いたぐらいです今 <laughs> まだ飯食ってないじゃんこれ今ちなみに何秒間隔ぐらいで今30秒間隔で30秒じゃあ20秒でお願いしますはいはいうんいやもう我慢できないうまくて <laughs> マジでうまいですよ本当に ちゃくちゃうまいです当たりやでもこれ落ちても別に普通に取れるっていううんめちゃくちゃうまいわこれはいね目の前ですよね

あのライン下りがねすんごい面白そうであの今日僕ね本当スカイでご迷惑をおかけしたあ挙句身ごおかましい電車で来たんですけども電車も相当ね雰囲気ありましたよあありますめっちゃありました駅も秩父鉄道とかなんかそんな名前だった気がしますおーい の次から15秒でございますはいだんだんだんだん上げていくスタイルペーギアがかかってきたどこまでこのペースで僕はいけるのかちょっとやってみたくなっちゃった燃え始めましたちょっと燃えてきましたね これ召し上がり方どのくらい召し上がるんですかね長そうなんじゃない普通の人の感覚わかんないからすいません、はい、だい一般の方ってどれくらい食べられちゃうとか この流しの玉こういう感じなんだはい今15秒です今15秒もっと早くしようかなマジっすか、うん、お兄さんすはいえあの次の段から10秒でもいいですかいいすかやったすげえバトルみたいになって だんだんバトルモードになってくるおーいうえ何分ぐらい1分じややあんテンパりだす 慢できなくなってきたんですよ美味しすぎて音が涼しいっすねはいセミとちょぼちょぼとしたこれがねこれがねジャパニーズサワーですよ そうですよもうもう戦いですからうんワンコそばが作らスてワンコそばパッパッパッパッパッパッはいあもし可能だったら りがとうございますはい ねちょっとそれあもう多分そろそろぼちぼち流した方がいいそれやセミはやべえセミはやばいおいなんだお腹がはーいよいしょい せん待っていただきありがマスボっくりだからセミじゃないからまあもうほらこういうねあご飯こられかこういうことするんだからな本当にもう見てくださいこのこ小芝居これクルーの人やってますからね調整官さんの試合これまた序幕マジすいませんお待たせしましたはーいうん おい自分がモードに入ってってるのが分かるかもしてさんと僕の。なんですかね、おきゅうさんというか、なんというか、してくれる。うん。大葉ありますよ、バー。 合いますねマジでうまいです本当においマックスさんから美味しい食べ方いろいろ教えてもらってると思っんではい、お蕎麦を塩でなんか、ね、あれ本当に美味しいですよね蕎麦塩はうまいいや おいちょっと心配なんで <laughs> いいペース はいあんだけ箸をてきますもうね戦いになっちゃったからねもうねそれどころじゃなくなっちゃったはいはいもうマジですよもう私なんか編集でなんか今 どれぐらいいってんのかも僕わかんないは <laughs> いお腹の感じだと1 2キロぐらいキロぐらいってんじゃないかなうん1キロいってるんじゃないかな多分 あれなのねおいだんだんこう慣れてきて容量まあ、あっち見ないここここのここのもああ楽勝だぜおい 白いですうんそうなんか大食い大会

僕ねだいぶ人より分かりやすいタイプなんであれなんですけどもうね完全にね試合モード入ってます それが面白いですよこの一方通行の感じが面白いはいそうめんちゃんが荒川の長瀞渓谷の ラインを下って僕のお口の中に運ばれてきてますね僕も今何で言ったのかよくわかんない俺でも結構俺マキオさんのレビューとかビューとか音下手俺でも結構マキオさんら 大丈夫ここ誰で乗ってんすか本当にワイさんここだなと思ってんすか本当に 男は一度安倍滝屋は最後になったねねこうなるんだねいや今突っ込まんところか今のところ長瀞で名言が生まれた今日迷うコーナーこれ結構いけると思うけど 個個だから分かんないかもけど。 だけいただいてもいいですか絶対にこのペース落とさない

らっととミニトマトしたいこれなんだこれはラットお当たり前にありがとうございますはいお疲れ様でしたどうでしたか あ、食べようったからいいですね。あ、どうもごちそうさまでした。あの、すごい感じたのは、まずやっぱ圧倒的にエンタメ性がすごいなって思ったのと、まあ、そもそも美味しいんですけど、それともう一個は、あ、急に60歳ぐらいに来ましたもう一個は今回ねちょっと特別に許可いただいて 今みたいな感じでやらせていただけて最初はいわゆるザ流しそうめんというこの風情込みの日本の夏のグルメというかこうねすごいもうあれじゃないですかこういうのを味わえたのと後半はまあねあのあれなんですバトルモードになって僕はあの両方楽しめましたこれあの人数たくさんでこうやってやるとすごい盛り上がるんじゃないか カップルでもご夫婦でもご家族でも、もう男友達女友達でもそれこそこれあのー、海外の方とか結構ワーオってなるんじゃないかなってああ確かに海外の方がいらっしゃるそれ海外からいらっしゃったすごいなんかサムライティングっぽいなっていうなんか印象でしたおっしゃったです田中結構プレイボーイ的なですえ正直言うとかなり入ってます あ後でもう3キロ4キロとかではないこの中はあと一応何回入るだけ検証で数字入れてでも何キロぐらいなのかな結構いやもう結構どころじゃないかもしれない結構もう入ってますすげえ入ってますこんな感じでございます